que não estou ali. Aí ela chegou, mas o que é aquele quarto? Não, eu é não entendeu. <laughs> Escutou o nosso tapete. Os passarinhos. Sim, foi isso aqui. Mãe, eu não